tubaye ikaze kuri baza muganga uyu munsi tugiye kureba ibintu cumi na bibiri dukwiye kumenya imihango n'igihe cy'uburumbuke ibi ni ibintu abagore abakobwa bahora bibaza baza kutubaza ku bitaro bimwe bikabatera urujijo ugasanga ari ngombwa ko basobanukirwa ibi bintu ibi byose rero bikaba bikeneye ko tubisobanura aha ikibazo cya mbere tugiye kwibaza ese ni iki kiza mbere hagati y'iminsi y'uburumbuke n'iminsi y'imihango icyo dukwiye kumenya aha ni uko icyiza mbere ari igihe cy'uburumbuke kuko kugira imihango ize ari uko iba yabangirijwe n'icyo gihe cy'uburumbuke igihe ryasohotse cyangwa habaye ovulation ovulation yamara kuba nyuma y'iyo minsi cumi n'ine maze imihango ikaza rero ibi ngibi biba bisobanuye ko icya mbere ikibanza kuza ari ovulation cyangwa iminsi y'uburumbuke yamara kurangira hagakurikizaho imihango ari amaraso mubona ibi tukaba tugomba kubisobanura no ku badamu bacuze cyangwa abagore bacuze bageze muri ya myaka mirongo ine mirongo itanu wamaze gucura kubura amaraso ntabwo aricyo kiba cyagaragaje ko wacuze ahubwo ni iyo wamaze kubona ovulation ya nyuma ariryo gi rya nyuma ryasohotse nyuma y'iminsi cumi n'ine iryo gi ravuyemo nibwo ubona imihango ya nyuma ugahita ucura bikaba bisobanuye ko wabonye ovulation ya nyuma uhita ucura ikibazo cya kabiri tugiye kwibaza ese umukobwa abona imihango ya mbere afite imyaka ingahe igisubizo aha ngaha ubundi busanzwe umukobwa abona imihango ya mbere hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itatu ariko ibi ntibivuze ko ari ihame kuko mu bushakashatsi bwakozwe n'ibyagaragaye hari nko mu gihugu cya kenya aho basanze umwana w'imyaka icyenda yarasamye ni ukuvuga yakoze imibonano mpuzabitsina ya mbere ahita atwita afite imyaka icyenda hari n'undi muri amerika wabonye imihango ku myaka icyenda gusa hari n'undi wigeze kubona imihango ageze ku myaka cumi n'icyenda biba bivuze ko hari abashobora kubona imihango mbere y'igihe cyane abandi bagatinda kuyibona cya gatatu tugomba kumenya aha abantu bibaza cyane ese ukwezi k'umugore gutangira ryari ese ukwezi k'umugore gutangira iyo yabonye imihango cyangwa gutangira iyo yabonye ovulation kuko aha ngaha ko ikiza mbere ari ovulation icyo tugomba kumenya aha ni uko ukwezi kubarwa ku munsi wa mbere umugore yaboneyemo imihango nubwo twavuze ko ukwezi gutangira ari uko umugore yabonye ovirasiyo yamara kubona ovirasiyo nyuma y'iminsi cumi n'ine akabona kubona imihango ariko ukwezi k'umugore iriya bita sikile ibarwa bashingiye kuri wa munsi wa mbere umugore yaboneyemo imihango maze sikile ikazarangira cyangwa ukwezi kukazarangira umunsi umwe mbere y'uko yongera kubona imihango ibi ngibi bikaba byagufasha kumenya igihe ushobora gutwita kumenya ukwezi kwawe nimba ufite ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani nimba ufite ukwezi kw'iminsi makumyabiri makumyabiri n'umwe cyangwa mirongo itatu mirongo itatu n'itanu ikibazo cya kane ese ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani niko kwezi kudahinduka konyine ibi ni oya ukwezi kudahinduka ni kwa kwezi kuguma kuri aho ngaho ari iminsi idahinduka iyi minsi ni yindi tubara igihe waboneye imihango umunsi wa mbere waboneyemo imihango n'umunsi ukurikira n'umunsi uza mbere y'uwo urabonera hamwe imihango niyo minsi babara niko kwezi k'umugore rero uko kwezi gushobora kumara iminsi makumyabiri n'umwe ntiguge guhinduka iyo minsi rero ari makumyabiri n'umwe idahinduka cyangwa ari iminsi mirongo itatu idahinduka cyangwa ari iminsi makumyabiri n'itandatu idahinduka cyangwa iminsi mirongo itatu n'itanu idahinduka ibi byose biba biri normale biba bisanzwe nta gikuba kiba cyacitse rero iminsi makumyabiri n'umunani ntabwo ariyo yonyine babara nk'aho irereguye cyangwa idahinduka ahubwo ni iyo minsi yose uba ushobora kuba ufite ntihinduke kuko hari abandi baba bafite iminsi ihinduka akaba agira ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umwe mu kwezi gutaha akagira iminsi makumyabiri n'itandatu ukwezi kuzakurikiraho akagira iminsi makumyabiri n'icyenda ukwezi kuzakurikiraho akagira iminsi mirongo itatu n'itanu ugasanga ari ibintu bigenda bihindagurika dukurikije kwa kundi ibi rero nibyo bita guhindagurika ibi tugomba kubitandukanya n'iby'abagore cyangwa abakobwa bakunze kwita ukwezi kudahinduka ugasanga umugore ubona imihango ye tariki makumyabiri n'umunani akaba yumva ko imihango ye igomba kuza buri kwezi tariki makumyabiri n'umunani ntabwo ariko babara imihango imihango uyibara ugafata kalendari ya kalendari rero ubara umunsi waboneyemo imihango ukareba n'undi munsi uzongera kuboneramo imihango iyo minsi iri hagati niyo ubara wabona iyo minsi yose iza ari makumyabiri n'umunani cyangwa makumyabiri n'umwe cyangwa mirongo itatu akaba ari byo wita ukwezi kudahinduka ikindi tugomba kubisanga aha ni uko kugira umenye umenye ko ukwezi kwawe kudahinduka ari uko kubara byibuze mu gihe cy'amezi atandatu kubera ko muri ayo mezi atandatu iyo wabonye ari ukwezi kutigeze guhinduka bihita bigufasha guhita umenya igihe ushobora gusamiramo ikibazo cya gatanu tugomba kwibaza ni izihe mpinduka ziba mu kwezi k'umugore icyo dukwiye kumenya aha ngaha ni uko mu kwezi k'umugore habamo ibice bibiri igice cya mbere n'igice cya kabiri mu gice cya mbere ni igihe igi ry'umugore riba riri gukura ryitegura kuzahura n'intangangabo maze bikazakora rya gi rizava mu mwana muri icyo gihe rero iyo igi riri gukura na nyababyeyi y'umugore iba iri kwitegura mu gice cya kabiri rero nicyo bita fazi luteinike iyo fazi ya kabiri ni igihe nyababyeyi biri kwitegura ryagi kuko iyo igi rimaze guhura n'intangangabo rimara iminsi umunani muri iyo minsi umunani nibwo riva aho fekondasiyo yabereye aho ryahuriye n'iyo ntangangabo maze rikaza muri nyababyeyi rero muri ya minsi umunani cyangwa iminsi irindwi eh, uhereye ku munsi wa cumi na kane niyo nyababyeyi biri kwitegura kwakira iryo gi rizaza gukuriramo iyo ryagi rero ritabashije guhura n'intangangabo rigira icyo bita degenerescence cyangwa rirayonga nk'uko twabivuga mu kinyarwanda ryayonga hagasigara icyo bita corps jaune iyo corps rero niyo igenda igakura igatuma umubiri ukora ama estrogene menshi iyo umubiri wakoze ama menshi rero ku munsi munsi wa makumyabiri na rimwe nibwo ya nyababyeyi yari yiteguye kwagera ryagi kugira rigure neza ikagabanuka yagabanuka ku munsi wa makumyabiri n'umwe iryo gihe riba ryamaze kugera aho ngaho rigasohoka ariko muri cya gihe ryagi riba ryasohotse kubera ko riba ryafashe cyane kuri nyababyeyi hari imitsi imwe n'imwe yangirika y'iyo mitsi yangiritse rero nibwo e, itangira kuva yava igasohoka na ryagi ari nayo y'amaraso mubona igihe umugore ari mu mihango ikibazo cya gatandatu rero tugomba kwibaza ese umugore abona ovirasiyo ku munsi wa cumi na kane gusa aha ni oya umunsi wa cumi na kane bafashe ni umunsi wa cumi na kane kuri wa mugore ufite ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani ubundi ovulation ntabwo iba ku munsi wa cumi na kane ahubwo ovulation iba bitewe na cycle y'umugore ya faze ya cumi na ya faze ya kabiri iriya twise faze luteinizante cyangwa faze luteinike nimara iminsi cumi n'ine naho ovulation ntabwo ari ihame ko iba ku munsi wa cumi na kane aha rero reka tubisobanure ufashe umuntu ufite sikile cyangwa ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umwe ubundi ovulation ye iba ryari ufata makumyabiri na rimwe iminsi makumyabiri n'umwe ugakuramo iminsi cumi n'ine ya fazi luteinike iyo ukuyemo iminsi cumi n'ine ya fazi luteinike asigarana iminsi irindwi ni ukuvuga ko kuri uwo mugore ufite sikile cyangwa ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umwe azabona ovulation ku munsi wa karindwi ovulation ntabwo iba ntabwo ari ihame ko iba ku munsi wa cumi na kane ishobora kuza ku munsi wa karindwi bitewe n'iyo cycle yawe y'iminsi makumyabiri n'umwe ikaba ishobora kuza ku munsi wa cumi na gatandatu cyangwa ku munsi wa makumyabiri bitewe na cycle yawe kugira umenye ovulation yawe ufata kwa kwezi kwawe kose ugakuramo iminsi cumi n'ine urumva rero nimba ufite cycle y'iminsi mirongo itatu n'ine uzafata mirongo itatu n'ine ukuremo iminsi cumi n'ine urumva ko ovulation yawe izaba ku munsi wa makumyabiri ku muntu ufite cycle y'iminsi mirongo itatu uzafata mirongo itatu ukuremo cumi na kane urumva ko ovulation yawe ari ku munsi wa cumi na gatandatu rero ovulation igenda ihinduka bitewe n'ukwezi kwawe ikibazo cya karindwi abagore bakunze kwibaza cyangwa abakobwa ni nshobora kugira ubwoba kubera imihango yanjye umugore agomba kugira ubwoba cyangwa kwitonda igihe yabonye imihango ye yahindutse ni igihe gihe ubona imihango yawe mu buryo busanzwe maze imihango ikurikiraho ugasanga wavuye amaraso menshi cyane mu buryo bukabije ahangaha ugomba kugira ubwoba kubera ko bishobora kuba atari imihango cyangwa ari imisemburo yawe yahindutse maze ugasanga ni ikibazo ikindi kigomba kugutera ubwoba ni igihe wari usanzwe ugira imihango isanzwe utaribwa utababara mu nda ariko ubutaha wabona imihango ukaribwa cyane ukababara mu nda cyane ibi bishobora kugutera ubwoba ukaba wakwihutira no kujya kwa muganga kubera ko akenshi biba bigaragaza ko hari indi ndwara warwaye hari ikindi kibazo kivanze no muri iyo mihango ikibazo cya munani tugomba kwibaza ese ngomba kugira ubwoba igihe nabuze imihango yego ugomba kugira ubwoba igihe wabuze imihango uretse kuba kubura imihango wahuye n'umugabo bishobora kugutera ubwoba yuko wasamye ikindi ugomba kumenya ni uko ushobora kubura imihango kubera siterese hari umugore ugira siterese swata yagize akazi kenshi yagize inkuru mbi eh, yagize ibindi bibazo bisanzwe mu buzima agahita abura imihango akaba yabura imihango mu mezi abiri atatu bikaba byagera no mu mezi atandatu ikindi ni uko ushobora kubura imihango kubera imirire mibi kubera indwara busanzwe warwaye diyabete warwaye izindi ndwara zose zishobora guperturba cyangwa guhindagura ibihe byawe by'imihango gusa ushobora no kubura imihango kubera indwara bita syndrome des ovaires micropolykystiques syndrome des ovaires micropolykystiques ni utubyimba abagore bakunze kurwara ku murerantanga utwo tubyimba rero tuba turimo amazi tuba twatewe n'uko imisemburo iba yahindaguritse mu buzima bw'uwo mugore natwo dukunze gutuma abagore abagore babura imihango muri utwo tubyimba rero iyo twaje eh, dutuma umugore abyibuha akagira ubwanwa eh, akagira ubwoya bwinshi ku mubiri we akagira ibintu by'ubushyuhe akumva afite ibyunzwe mu buryo budasanzwe ibi rero wenda n’indwara tuzongera kuvugaho mu buryo buri detaye kuko indwara ituma n'abagore babura urubyaro ugasanga byateje ibibazo mu miryango ikindi ni uko ushobora kubura imihango eh, byatewe n'izindi ndwara warwaye indwara bita hyperthyroid umwingo cyangwa izindi ndwara zishobora kwafekita agasabo kawe cyangwa umurerantanga wawe ikibazo cya cyenda tugomba kwibaza ese umuntu abona imihango iyo ari gufata ibinini byo kubonereza urubyaro ahangaha ni igisubizo ni oya ibi biratangaza benshi kubera ko benshi babona amaraso ava buri kwezi ariya maraso ntabwo aba asobanuye ko wabonye imihango ngo oya icyo tugomba gusobanura aha ni uko umugore iyo ari gufata bya binini byo kuboneza urubyaro afata ibinini birimo imisemburo mu minsi cumi n'ine ya mbere maze indi minsi cumi n'ine agafata ibinini byitwa placebo bitarimo imisemburo ibinini bya mbere ufata ni ibihagarika ya ovulation kugira ryagi ryawe cyangwa ya phase itaba ryagi ridakorwa ridasohoka utabona ovulation noneho iyi faze ya kabiri ni ifaze baguha ibinini bitarimo imisemburo kugira ya misemburo yose igabanuke iyo igabanutse rero ku munsi wa cumi na kane n'ubundi habaho ya shute cyangwa cya kindi twise disclamation ya nyababyeyi yawe cya gice cya nyababyeyi cyitwa andometre kikaba disclame kikagabanuka maze amaraso agasohoka ayo maraso ntabwo aba asobanuye ko wabonye imihango ahubwo ni uko aba asobanuye ko imisemburo yawe yabaye mike cyane yaba mike ukavirirana ukava muri iyo minsi itanu muri iyo minsi itanu rero uba watangiye gufata andi mapilule cyangwa ibindi binini byo kuboneza urubyaro akamaro n'ubundi imisemburo ikongera ikazamuka yakwiyongera n'ubundi ayo maraso yawe agakama ibi ntabwo biba bisobanuye ko hari imihango ahubwo ni amaraso asanzwe aba yatewe n'uko imisemburo yawe iba yagabanutse ikibazo cya cumi tugomba kwibaza ni gute umuntu aba ari iminsi ye y'uburumbuke iminsi y'uburumbuke ubundi ni ibiri cyangwa itatu gusa iyi minsi y'uburumbuke abantu bayibara nabi iminsi y'uburumbuke ugomba kumenya iminsi ibiri iza mbere y'uko ubona ovirasiyo nibwo nyababyeyi yawe iba yiteguye ukongeraho na wa munsi w'uburumbuke gusa icyo dukwiye kumenya ahubwo gusobanukirwa neza ni uko za ntangangabo ziba zishobora kumara iminsi itanu muri nyababyeyi cyangwa mu myanya y'imyororokere y'umugore rero iyo minsi itanu ubara iminsi itanu mbere ya ovulation ikaba ari iyo minsi ushobora gutwika ibi ukaba ugomba kubibara nimba ufite cycle y'iminsi makumyabiri n'umwe twakubwiye ko ushobora gusama cyangwa ushobora kubona ovulation ku munsi wa karindwi rero ushobora gukora imibonano mpuzabitsina igihe uri mu mihango ugasama bikagutungura utazi ko igihe wakora imibonano mpuzabitsina kugeza kuri uwo munsi wa karindwi uzaba uri mu mihango bikagutangaza kubona ko wasamye uri mu mihango yego birashoboka kubera ko cycle yawe ni cycle ngufi cyane muri bwa bugufi bwayo rero umunsi wa ovulation wawe ni umunsi ukurikira neza neza umunsi waviriyemo mu mihango rero uwo munsi za ntanga zawe zizaba zikiri nzima zizajye guhura n'intangangore maze usame usange wabibaze nabi ahubwo icyo wagakwiye kumenya ni ukumenya igihe waviriye muri ovulation igihe waviriye muri ovulation kugeza mu kindi gihe uzabonera imihango nicyo gihe uba utagomba gusama kubera ko ya ntangangore imara amasaha makumyabiri n'ane gusa iyo imaze amasaha makumyabiri n'ane itangira kuyonga ntabwo iba igishoboye kuba fekonde cyangwa kwinjiramo intangangabo ikibazo cya cumi na rimwe abagore bakunze kwibaza ese ni iki gituma habaho guhindagurika kw'imisemburo y'abagore icya mbere tugomba kumenya ni ubuzima bwo mu mutwe bw'umugore umugore ufite stress cyane imisemburo ye irahindagurika akaba yabura imihango cyangwa akabona akabona imihango ya hato na hato imihango akagira sikile cyangwa ukwezi kugufi cyane ikindi ni uruhu rwe umugore ufite ibiheri byinshi ku mubiri we biba bisobanuye ko biriya biheri twita ibishishi biba bisobanuye ko umubiri we ukora umusemburo witwa testosterone mwinshi iyo umubiri we ukoze testosterone nyinshi rero bituma wa murerantanga we udakora ryagi ya fasi folliculaire idakorwa neza bityo rero bikaba byahungabanya eh, imisemburo ye bikaba byanatuma adasama ibi rero twabihuza n'iyi twise syndrome des ovaires micropolycystiques aho abagore baba bafite utubyimba twinshi ku murerantanga iyo abagore bafite utwo tubyimba twinshi bamera n'ibyo bishishi byinshi mu maso no ku mubiri wose ibi rero bikaba byatuma badasama ikindi tugomba kumenya ni ibiro by'umugore umugore ufite ibiro byinshi ashobora kudasama kubera ko ibiro byinshi by'umugore biba bihuzwa n'uko umubiri we ukora amatesitosterone menshi amatesitosterone ni imisemburo y'umugabo iyi misemburo rero y'umugabo iyo umugore ayikoze ari myinshi ijya guhungabanya ya misemburo ye ya esorojene na porojesiterone bigatuma ya fasiti foriculare cyangwa rya gige ridakorwa neza maze bikaba byatuma nawe adasama bikaba byahungabanya imisemburo ye ikorwa buri munsi ikindi dukwiye kumenya ni imikorere y'umutima w'umugore umugore urwaye umutima imisemburo ye ntabwo ikorwa neza bityo rero iyo idakozwe neza bikaba byahungabanya imikorere y'ukwezi kwe kwa buri munsi ikibazo cya cumi na kabiri dukwiye kwibaza ese umugore akwiye gufata ikinini cyo kuboneza urubyaro igihe afite ikibazo cy'imihango aha ni oya kugira ukemure ikibazo cy'imihango haba ari ukubona imihango myinshi hari umugore ujya mu mihango akabona amaraso menshi akava amaraso menshi undi ntabone imihango wa mugore wabuze imihango rero cyangwa wabonye imihango akabona akabona ari kuva amaraso menshi abenshi bajya gufata imiti yo kuboneza urubyaro haba za mikorojino haba za levonorgestrele cyangwa indi miti bakunze gufasha mu buryo bwo mu buryo bwo kuboneza urubyaro ahangaha igisubizo ni oya ntabwo ukwiye gufata iyi miti yo kuboneza urubyaro kugira ukemure ibibazo byawe by'imihango kubera ko ibibazo by'imihango byo kubura imihango cyangwa kubona imihango amaraso akaza ari menshi biterwa n'impamvu nyinshi izi mpamvu rero nizo ugomba kugenda ukamenya haba ari ibibyimba ufite muri nyababyeyi yawe bituma ubona amaraso menshi cyangwa bigatuma utabona imihango ibi nibyo byakagombye gukemuka haba ari ibindi bibazo by'imisemburo yawe ufite ushobora kuba ufite imisemburo mu bwonko bwawe muri hipofize ya misemburo ituma ubona imihango ari imisemburo yitwa LH ari imisemburo yitwa FSH iyi misemburo nigenga hahandi muri ya mererantanga kugira ikore estrogen na progesterone maze ubone imihango iyo rero uri kubona imihango myinshi cyangwa utari kubona imihango ibi byose ntabwo wagakwiye kubikemura ufata ibinini byo kuboneza urubyaro ahubwo wakagombye kubonana na muganga akagufasha bakamenya aho ikibazo kiri aho ikibazo kiri rero niho bakemura bagakemura icyo kibazo maze imihango yawe ikabona gusubira ku murongo ugatangira kubona imihango mu buryo busanzwe bakagukemurira ibibazo haba ari ibibazo by'urubyaro byaba ari ibibazo byawe byo kubona imihango mu buryo busanzwe tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye tubasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mukande kuri like kandi nimba ufite ikibazo haba ikibazo cy'imihango haba ikibazo utasobanukiwe mu byo twavuze ahangaha ukaba wacyandika munsi y'iyi video urabona ahantu handitse comment wandike ikibazo cyawe nawe ubutaha bayi